un sourire, comme si c'était un tatouage. Je n'ai pas peine sur mon visage. Je suis une fille heureuse, faisant sous avec mes bagages. Et tout ça parce que je t'aime et que tu m'aimes. c'est comme ça. les oreilles qui bourdonnent, les obscurités s'illuminent. Mais c'est comme ça l'amour, oh on ne se sent plus vraiment seul. Les oiseaux nous parlent de nous, de toi. Au fond de moi, je sens mon cœur, je danse dans les prairies, je vois les papillons. jamais ne s'obscurcit. Et moi je veux me voler aussi. Mais c'est comme ça l'amour. Il y a des bruits qui résonnent. Des oreilles qui bourdonnent. Les obscurités sublimes. Mais c'est comme ça l'amour. On ne se sent plus vraiment. Et les oiseaux nous parle de nous, de toi. C'est comme ça, l'amour. C'est comme ça. et fais-moi voir le soleil en pleine nuit. Si les étoiles se tournent vers moi, elles feront scintiller nos vies. C'est comme ça l'amour, il y a des bruits qui résonnent. Nos oreilles qui bourdonnent, les obscurités s'illuminent. Mais c'est comme ça l'amour ne se sent plus vraiment seuls. Les oiseaux nous parlent de nous.